Uite, vreau să-ți improvizez despre a risipi. În Dex este a cheltui fără socoteală. Și ideea mi-a venit de la Bruce Lipton, este un biolog american, a scris o carte Biologia Credinței și nu se referă la credința în Dumnezeu, ci la uh, credințele noastre limitative care ne definesc uh, sănătatea și bolile. Și Dânsul spune că dacă am privi energia zilnică ca pe o sumă de bani pe care o avem de cheltuit zilnic, um, poate nu le am mai risipit așa de repede pe orice gând care ne trece prin minte. Um, în mod normal, dacă ai uh, 50 de lei de cheltuit în ziua respectivă, nu te duci pe stradă să zici, bună, ce mai faci? Uite, ia de aici 10 lei, du-te și cumpără o înghețată și apoi te întâlnești cu alt om străin și spui, hei, vreau să-ți dau 30 de lei. Nu faci chestia asta fără să primești ceva în schimb. Uh, la fel și cu energia, dacă nouă ne trec gânduri Uh, care ne cheltuie foarte multă energie prin minte, gen, uh, a, eu nu sunt bun să fac cu tare lucru sau um, nu pot uh, să câștig mai mulți bani. Toate gândurile astea negative ne cheltuie foarte multă energie și Bruce Lipton spune că e foarte bine să fim zgârciți cu energia noastră și să avem foarte mare grijă pe ce o dăm. Tu ce părere ai? Ceau!